Заправка реактивного двигателя зелеными водорослями. Миф или реальность? В морской воде встречаются микроскопические водоросли, которые можно использовать для различных целей. От сельскохозяйственных и косметических до заправки реактивных двигателей. Согласно исследованию, биотопливо из таких водорослей не уступает по своим свойствам топливу, полученному из нефти. Это дешевый источник энергии, неприхотливый к внешним условиям. Водоросли очень быстро растут, удваивая свой объем каждые 48 часов. К тому же чистота воды для их роста не особо важна, а важно лишь наличие самой воды и солнечных лучей, Питаются водоросли азотом и фосфатами, которые во множестве находятся в морской воде. Полученное биотопливо из водорослей способно полностью заменить нефтепродукты во всех сферах, используемых ныне человечеством. При его использовании значительно снижается количество выбрасываемого углекислого газа в окружающую среду,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 Компания Univerf в городе Димон в Израиле запустила проект по развитию этой перспективной отрасли. Компания разработала систему HAVP для выращивания и сбора морских водорослей, которые растут в емкостях V-образной формы, в которых на водоросли максимально воздействуют солнечные лучи. Такая технология более экономически выгодна, чем выращивание водорослей в искусственных прудах. В следующем выпуске мы покажем еще одну эффективную технологию, позволяющую выращивать зеленые водоросли